Vă rog să-mi permiteți să mă prezint. Mă numesc Bogdanescu Cătălin, am 39 de ani și sunt din București. Aș vrea să vă spun uh, povestea vieții mele, uh, în sensul puțin mai neplăcut, care m-a determinat să mă adresez uh, dumneavoastră. La vârsta de un an și două luni am uh, suferit o meningoencefalită, iar uh, după aceasta am uh, rămas cu sechelă de epilepsie până în acest uh, moment. În permanent am fost sub strictă supraveghere medicală, apelând la medici cu recunoaștere la nivel național, încă din acel moment până în prezent. Am urmat și încă urmez un uh, tratament clasic și care uh, din uh, concluziile pe care le-am tras în ultima perioadă se dovedește a nu mai fi eficient, probabil și din cauza faptului că a fost folosit pe termen îndelungat. În urma cercetărilor efectuate în ultimii patru ani, pentru a găsi o modalitate de vindecare a acestei afecțiuni. Am identificat clinica Baica din China, care îmi poate um, pune la dispoziție în acest uh, sens o metodă revoluționară de tratament. Uh, aici referindu-mă la un transplant de celule stem, mai bine zis, la o ședință de 8 transplanturi de celule STEM. Aceast, acestea fiind uh, o nevoie fi efectuate uh, toate în uh, acest, într-un interval de 40 de zile. Acestea, um, acestea sunt concluziile la care au ajuns specialiștii chinezi în urma uh, cercetării documentelor medicale pe care le-am pus la dispoziția dânșilor, uh, iar o altă mențiune care mi-a fost făcută uh, odată cu răspunsul care mi-a venit de la dânsii este aceea că va trebui să efectuez această intervenție într-un termen destul de scurt, deoarece <clears throat> datorită faptului că acest tratament clasic pe care l-am urmat și uh, îl urmez a început să aibă un uh, efect uh, negativ și există probabilitatea cea mai mare ca starea mea de sănătate să nu se îmbunătățească, ci din potrivă să se agraveze din ce în ce mai mult. Prin urmare, am uh, nevoie de aceste ședințe de transplant de celule STEM. Uh, singura uh, barieră de care m-am lovit în acest sens este suma destul de considerabilă de care uh, am nevoie pentru a achita întregile uh, cheltuieli aferente, respectiv 100.000 de dolari americani. Pentru a nu putea fi interpretate afirmațiile mele, vă pot pune la dispoziție atât datele de contact personal, cât și uh, datele de uh, contact ale um, domnului reprezentant în România al clinicii Baica din China și care vă poate confirma uh, toate spusele mele și în plus de aceasta vă va poate răspunde și la orice alte uh, nelămuriri care pot uh, apărea uh, din partea dumneavoastră. Prin urmare, uh, fac uh, apel la uh, bunăvoința și omenia din dumneavoastră, dat, dat fiind faptul că noi românii încă de la începuturi, de când ne-a lăsat uh, Dumnezeu pe aceste plaiuri, ne-a înzestrat și cu o omenie și cu o generozitate care, uh, pe care foarte multe uh, popoare au invidiat-o de-a lungul sutelor de ani, de ce nu. Prin urmare, rugămintea mea este să îmi puteți acorda chiar și o sumă mică din partea dumneavoastră, oricât uh, considerați că aș uh, putea uh, merita în acest sens și pentru acest lucru vă pot pune la dispoziție un număr de cont respectiv RO 10 rzbr B 0, 0, 0, 0, 0, 6, 0, 0, 1, 2, 4, 7, 4, 5, 1, 0. Repet contul. RO 10, RE, Z, B, R, 0, 0, 0. 0, 0, 0, 6, 0, 0, 1, 2, 4, 7, 4, 5, 1, 0. Cont în dolari americani, deschis la Raiffeisen Bank, la Piața Romană, București. Uh, în uh, eventualitatea în care nu să considerați că eu nu merit această șansă din partea dumneavoastră. Uh, singura rugăminte pe care o am față de dumneavoastră este aceea de a lua în considerare uh, rugămințile uh, unui băiețel de 8 ani care are nevoie de un uh, părinte sănătos lângă el care să-l uh, poată crește în spiritul um, moralității și cinstei care ne caracterizează pe noi uh, românii. În acest sens și în așteptarea unui semn de bunăvoință și de binefacere din partea voastră, am să vă uh, pot pune la dispoziție datele mele de contact, care sunt următoarele. Mail Bogdanescu Cătălin arun mail.com Telefon 0763 5 7, 5, 4, 8, 4. ID-ul de Yahoo Messenger este M, C, B, O, G, D, Y, S. Același uh, ID este valabil și pentru Skype. Datele de contact ale reprezentantului în România al clinicii Baica sunt următoarele. Gabriel Răzvan Iordan Telefon 0 7 4 4 6 5 0 7 5 1 Mail Iordacare underline 2000 aron yahoo.com Vă mulțumesc frumos pentru bunăvoință și sper ca uh, Bunul Dumnezeu să vă dea acea înțelepciune de a lua o uh, decizie în uh, considerarea acestui fapt și acestei situații în care mă aflu.